Soy yo Mugredi de Liga Francisco Montoya y hoy vengo a hablar de la importancia de mantener senegalense. A pesar del clima semiárido que hay en Almería, este matorral hace sombra, eleva la humedad y crea sustrato de suelo. En definitiva, es un oasis para plantas y una isla de biodiversidad donde se refugian muchos animales y muchas plantas. Para concluir, decir que es una especie única y que solamente se encuentra en el poliente almeriense lo cual tenemos que entre todos conservarla y protegerla para generaciones futuras.